Часть 1, часть 3 статья 35 Закона Украины, о национальной полиции, остановка транспортного средства. Часть 1 статья 35 Закона Украины, о национальной полиции, остановка транспортного средства. Полицейский может останавливать транспортное средство в случае 1. Если водитель нарушил правила дорожного движения. 2 если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства. 3. Если есть информация, что свидетельствует о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация, что свидетельствует о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения дорожно-транспортного происшествия уголовного или административного правонарушения. 4. Если транспортное средство находится в розыске. 5. Если необходимо осуществить опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия. уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть. 6 если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП. 7. Если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения. 8 если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения. 9 нарушение порядка определения и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств. 10. Если остановка транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, осуществляется с целью выявления его передачи во владение, пользования или распоряжения лицом, не ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещали в таможенный режим транзита. Часть 3 статья 35 Закона Украины, о национальной полиции. Полицейский обязан проинформировать водителя о конкретной причине остановки ним транспортного средства с подробным описанием основания остановки, определенной в этой статье.